छोड्छौँ है त हुन्छ सर हाम्रो पछिको चाहिँ फर्केर हेर्दा हाम्रो यात्राहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आज चाहिँ हामी खासै यो के अरे धेरै कुराहरू म सेयर गर्दिनँ आजको यो सेसनमा चाहिँ अब तपाईँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मात्र म तपाईँलाई केही कुराहरू सेयर गर्छु राइट अनि अब तपाईँको ट्रेनिङ सिरिजहरू भनेको त स्टेप बाई स्टेप रेकर्डै छ होइन तपाईँलाई केही प्रब्लम हुँदैन र अब त्यो सिरिजमा जाँदा पनि चाहिँ कहाँबाट इन्ट्री मार्ने भन्ने हुन्छ नि त होइन एकदमै कहाँबाट चाहिँ इन्ट्री मार्ने कहाँबाट चाहिँ एक्जिट भएर काम गर्ने त्यही विषयमा चाहिँ आज हामी यो सेसनमा चाहिँ सिक्छौँ है त सर है थोरै त्योभन्दा अगाडि अझै पनि मैले हाम्रो प्लेटफर्मको विषयमा मैले थोरै रिभाइज गर्न चाहेँ र सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ तपाईँलाई म हृदयदेखि नै टिममा चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु र कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि दिन चाहन्छु किनभने तपाईँ एउटा नयाँ नयाँ स्टेप्स तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ नयाँ एउटा चाहिँ भनौँ न बढ्दो टेक्नोलोजीसँग सँगै तपाईँ बढ्ने एउटा चाहिँ प्रयासमा हुनुहुन्छ होइन र यसलाई तपाईँले कायम राख्नुहोस् अवश्य पनि तपाईँको यो भोलि जहाँ पनि चाहे त्यो आफ्नो जुन तपाईँ एउटा टिचर पनि हुनुहुन्छ अब त्यो जुन चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनलाई कसरी तपाईँले चाहिँ इन्कममा कन्भर्ट गर्ने त्यो कुराहरू पनि हामी सिक्दै जान्छौँ मेन कुरा भनेको अब यहाँभित्र हामी सिक्छौँ टेक्नोलोजीको कुराहरू सिक्छौँ ट्रेनिङको कुराहरू सिक्छौँ होइन मेन अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँसँग कुनै पनि प्रोफेसन छ कुनै पनि प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ भने होइन त्यही प्रोफेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्कममा कन्भर्ट गर्ने भन्छ नि तपाईँको चाहिँ प्यासनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रफिटमा कन्भर्ट गर्ने भने जस्तै तपाईँको प्रोफेसनलाई चाहिँ कसरी अझ म प्रफिटमा कन्भर्ट गर्ने त्यो कुराहरू पनि पक्कै पनि यो ट्रेनिङले चाहिँ तपाईँको हेल्प हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ ओके सो तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ है म रेडी छु सर तपाईँको एकचोटि मलाई स्क्रिन सेयर गरेर ट्रेनिङ एक्सेस भएछ कि छैन मलाई चाहिँ तपाईँले लगइन गरेर स्क्रिन सेयर गर्नु त्यस पछाडि हजुर यो यो प्रोफाइल हो हजुर तपाईँको प्याकेज कोर्सेसहरूमा जानुहोस् हजुर तपाईँको त्यो ड्यासबोर्ड अनि त्यस पछाडि माई कोर्समा जानुहोस् त तपाईँको माई कोर्समा एक्सेस भएको छ कि छैन माई कोर्सेसमा एक्सेस भएको छैन सर मैले सायद हेरेको जस्तो लाग्छ अघि हेरेको थिएँ हेर्नुहोस् त एकचोटि अहिले आएछ यो प्रिमियम भर्सन भन्ने गर्दैछु होइन सबमिट गर्दैछु मैले हजुर ओके उसो भए चाहिँ एउटा मैले तपाईँलाई यहाँ मिसन मिलिनियरको पनि एज अ बोनस ट्रेनिङ मैले तपाईँलाई दिन्छु है तपाईँलाई त्यो ठिकै छ अब अहिले तपाईँसँग चाहिँ कुन कुन कोर्स रहेछ भने यहाँभित्र अब माई कोर्स सेक्सनमा तपाईँ गइसके पछाडि गो टु कोर्समा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् त हजुर गो टु कोर्स हजुर तलपट्टि छ तपाईँको तलपट्टि छ तपाईँ तलपट्टि जानुहोस् तलपट्टि go to course okay go तपाईँ गो टु कोर्स क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको कुन कुन ट्रेनिङहरू छ त्यो सबै चाहिँ अलमोस्ट सबै ट्रेनिङहरू चाहिँ आउँछ तपाईँको सुरुमा चाहिँ केबाट छ त डिजिटल मार्केटिङबाट चाहिँ सुरु भएको छ होइन हजुर अब अरू अरू कोर्सहरू म यहाँ यहाँबाट स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँलाई चाहिँ बाँकी भन्छु है त तपाईँको एकछिन मलाई स्टप गरिदिनुहोस् है ल देख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन तपाईँले एकैछिन है सर देखियो सर ओके के छ त भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भने हाम्रो तपाईँको यो चाँडै मैले यो डोमेन चेन्ज गरिदिने हामीले प्लान गरेका छौँ किनभने मार्केटमा अलिकति पर्सनल ब्रान्डिङ भयो भन्ने कुराहरू आइ उठिरहेको हुनाले हामीले डोमेन चेन्ज पनि हान्दैछौँ के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा तपाईँ फर्स्ट कुरा चाहिँ के क्लियर हुनुहोस् भने तपाईँ एउटा यो विशुद्ध एउटा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त प्लाटफर्मभित्र आउनुभएको छ होइन तपाईँले यो प्लेटफर्मलाई के गर्नुभएको छ ओन गर्नुभएको छ अबदेखि यो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ साइमन राईको लागि होइन कसको लागि हो त राम सरको लागि हो तपाईँ चाहिँ यो प्लाटफर्मको के हो त ओनर हुनुहुन्छ तपाईँले ड्यासबोर्ड पाउनुभएको छ होइन तपाईँले जसरी यहाँभित्रभित्र चाहिँ साइमन राईको के अरे एसेट्स भनेको के हो त ए यति एउटा ड्यासबोर्ड हो क्या बुझ्नु होइन जति मलाई चाहिँ यो प्लेटफर्म चाहिँ इक्वेल छ उति नै तपाईँको लागि पनि यो प्लेटफर्म इक्वेल हो होइन यो प्लेटफर्मले कसैलाई पनि अब ऊ यति ऊ त्यति भन्ने हुँदैन जस मात्र के हो त यो प्लेटफर्मलाई कति मान्छेले कसरी बुझ्छ कसरी यहाँभित्र सिक्छ कसरी यसलाई युटिलाइज गर्छ त्यो मेन कुरा हो होइन कसरी तपाईँले आफ्नो भ्यालु एड गर्नुहुन्छ त्यो मेन कुरा हो होइन कम्प्लिटली हामीले एउटा एफिलिएट सिस्टम जोसँग चाहिँ एउटा सिक्ने अपर्च्युनिटी छैन काम गर्ने अपर्च्युनिटी छैन जोसँग चाहिँ इन्कम गर्ने अपर्च्युनिटी छैन भने उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्किल्स डेभलपमेन्टमा उनीहरूको बिजनेसको एक्सपान्सनमा राइट उनीहरूको चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङमा जस्ट यो प्लेटफर्मले चाहिँ मद्दत गर्ने काम गर्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म भन्छु साइमोन जोन यो जुन अब यो अहिले साइमोन जोन भनेर नै छ अहिले यो अलिकति के छ भन्दाखेरि यहाँभित्र मैले कुनै मेरो पर्सनल लिङ्क यहाँभित्र कुनै के अरे च्याट नम्बर केही हालेको छुइनँ किन त भन्दाखेरि यो त शुद्ध प्लेटफर्म हो नि त यदि साइमन राईको मात्र हो भने त्यो साइमन राईलाई मात्र कस्टमरले कन्ट्याक्ट गर्ला नि त होइन यो विशुद्ध एउटा प्लेटफर्म हो र अलिकति यो नामले पर्सनल ब्रान्डिङ गएको भन्ने कुरा मार्केटमा उठेको हुनाले यो चेन्ज जानिदिन्छु म भनेर कुरा राखिरहेको छु विशुद्ध एउटा प्लेटफर्म हो यहाँभित्र तपाईँले सिक्ने हो यहाँ तपाईँको दर्जनौ इन्स्ट्रक्टरहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ होइन इभन उहाँहरूको पनि के हुन्न त यहाँभित्र उहाँहरूको पनि कन्ट्याक्ट इमेल एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा हुँदैन जो यहाँभित्र आउँछ जसले काम ब्रान्डिङ गर्ने आफ्नो ठाउँमा हो साइमन राईले आफ्नो छुट्टै एउटा चाहिँ कुनै डोमेन लिएर होइन ब्रान्ड ब्रान्डिङ गर्छ तर साइमन राई र राम सरको लागि दुवैको लागि चाहिँ यो इक्वेल प्लेटफर्म हो भनेर हामीले यही यही कन्सेप्टले यो प्लेटफर्म हामीले डिजाइन गरेको छ र यही कन्सेप्टमा तपाईँको धेरै व्यक्तिहरूले काम पनि गरिराख्नु भएको छ होइन जुन मैले अस्ति तपाईँलाई सेयर गरेँ त्यो कन्सेप्टमा काम गरेर कमाएर पनि खाइ पनि राख्नु भएको छ होइन होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने आजैदेखि यो एउटा विशुद्ध प्लेटफर्म हो यहाँ तपाईँले कति सिक्ने कति मेहनत गर्ने कति भ्यालु एड गर्ने त्यो तपाईँको कुरा हो जसमा तपाईँले अब हेर्नुहुन्छ भने जस्तो होम सेक्सनमा आएर या प्याकेजको विषयमा छ अनि त्यस पछाडि अब तपाईँको प्रिमियम सिल्भर गोल्डको विषयमा छ त्यस पछाडि अब कुन कुन कोर्सहरू लन्च छ यहाँ मुनि तपाईँको आएको छ करिबन हाम्रो वान इयरको ऊमा चाहिँ दौरानमा चाहिँ पच्चिसभन्दा प्लस कोर्सेसहरू चाहिँ लन्च भइसकेको छ होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँको terms and condition privacy policy कसरी यसले काम गर्छ होइन एफएक्यु फ्रिक्वेन्टली म्याक्सिमम् सोधिने प्रश्नहरूको उत्तर पनि यहीँ छ होइन सो यो टाइपको चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ है त अब अबाउट सेक्सनमा हामीले अझ थप कुराहरू ल्याउँदैछौँ जसमा अब धेरै कुरा आउँदैछ जस्तो अब इभेन्ट अब हामीले प्लानिङ गर्दैछौँ सायदै चाँडै नै हामीले इभेन्ट गर्छौँ पनि पोखरामा अनि त्यस पछाडि पोखरादेखि लगायत अब भोलि अहिले राम सर कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ अरे हेटौडा हेटौडा भोलि हेटौडाको ठाउँमा पनि एउटा चाहिँ तपाईँको डिजिटल एन्टरप्रिनियरसिपको वर्कसप गर्न पाइयोस् होइन पाइयोस् त्यो गरिन्छ भने म कन्फिडेन्ट छु हामी यो इयर जस्ट ओन्ली फोक पोखरालाई मात्र हामीले टार्गेट गरेर काम गरिरहेछौँ अपकमिङ इयर्समा अब ज कसले कहाँ अर्गनाइज गर्नुहुन्छ कसरी लानुहुन्छ होइन त्यही अनुसार हामी काम गर्न सक्छौँ अपकमिङ डेजमा सो यो कुराहरू छ अनि कोर्स सेक्सनमा कोर्स भइहाल्यो ब्लग सेक्सनमा जसले पनि आफ्नो आर्टिकलहरू यहाँ छाप्न सक्छ ब्लग सेक्सनमा गएर चाहिँ अनि जस यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले छाप्नुहुन्छ उहाँको डिटेल्स यहाँ रहन्छ ब्लग सेक्सनमा र यो सब सेक्सन र फ्रिल्यान्सिङ सेक्सनमा हामीले काम गर्दैछौँ र यही नै हो अनि त्यस पछाडि यहाँ म्यासेन्जर चेट च्याटबाट छ कसैलाई कुनै पनि ट्रेनिङको प्रब्लम छ होइन बिचमा बुझिएन कन्फ्युजन भयो होइन सोध्ने कहाँ इन्स्ट्यान्टली उसले चाहिँ कहाँ सोध्न सक्छ त यो च्याटमा आएर चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने व्यक्तिले चाहिँ सोध्न सक्छ है त सर यति क्लियर हुनुभयो क्लियर भयो त्यस पछाडि हामी भित्र जान्छौँ भित्र गइसके पछाडि तपाईँको तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यसरी ड्यासबोर्ड आउँछ र ड्यासबोर्ड आइसके पछाडि तपाईँको अब माई प्रोफाइल सेक्सनमा गएर तपाईँले या ड्यासबोर्डकै फर्स्टमा भनिदिइहाल्छ तपाईँलाई तपाईँले आफ्नो ड्यासबोर्डमा यसरी जस्तो भोलि अब तपाईँले यहाँ त बिजनेस गर्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ बिजनेस गर्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरू छ नि त होइन तपाईँले अब त्यो सिक्ने क्रममा अब तपाईँसँग अब कति अब तपाईँसँग कस्टमरहरू जोडिएला होइन तपाईँको फ्रिल्यान्सिङ वाइज एफिलिएट वाइज विभिन्न हिसाबले तपाईँको एज अ बिजनेस गर्ने भइसके पछाडि तपाईँको कहीँ न कहीँ अब लिस्ट हुनु पर्यो नि त होइन जस्तो अब स्कुलमा जस्तो हजुरले पढाउनुहुन्छ त्यहाँ पनि त स्टुडेन्टको लिस्ट होला नि त होइन यो प्लेटफर्ममा पनि अब तपाईँको स्टुडेन्टको लिस्टहरू सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ आउँछ र तपाईँको यो एफिलिएट हो कसरी यो एफिलिएट लिङ्कलाई प्रमोट गर्ने तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङको च्याप्टरमा तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ करिबन हाम्रो तिस पैँतिस स्टेप्सहरू हाम्रो एफिलिएट मार्केटिङको च्याप्टरमा रहेको छ यो एफिलिएट लिङ्क कसरी प्रमोट गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले अर्को गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ माई प्रोफाइल सेक्सनमा गएर तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा चाहिँ full name email ID phone number होइन तपाईँको चाहिँ पासवर्ड र आफ्नो भोलि अब तपाईँको कस्टमरले तपाईँको ड्यासबोर्डबाट पे पेमेन्ट गर्यो भने केबाट गर्ने भन्दाखेरि यो आफ्नो डिटेल यहाँ राख्नुहोस् है यो यो सेलेक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो डिटेल राख्नुहोस् यहाँबाट तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट सिधै तपाईँले पाउने सजिलो हुन्छ माइटिम सेक्सनमा गएर तपाईँको जुन एफिलेट लिङ्कहरू प्रमोट भइसके पछाडि यहाँ यहाँपट्टि डिटेल्स तपाईँको बसेको हुन्छ तपाईँको सम्पूर्ण टिमको डिटेल बसेको हुन्छ र अदर कोर्सेसमा भनेको अन्य कोर्सेसहरू रहन्छ भने प्याकेज कोर्सेसमा भनेको तपाईँको प्रिमियम भर्जनमा अब कुन कुन कोर्स छ त्यही त्यही कोर्सहरू चाहिँ प्रिमियम भर्जनमा चाहिँ आउने भयो जस्तो डिजिटल मार्केटिङको एफिल मार्केटिङको भयो ब्लगिङको भयो युट्युबको भयो फेसबुकको भयो होइन फोटोसपको भयो होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँको प्रिमियम भर्जनमा अर्को मैले तपाईँलाई भनेको छु मैले तपाईँलाई अर्को कोर्स एउटा चाहिँ मिसन मिलिनियर भन्ने चाहिँ एक्सेस दिने भयो है त एज अ बोनस तपाईँले त्यो दिने भए अनि त्यस पछाडि तल तल तपाईँको अब माई कोर्समा अर्निङ स्टेटमेन्ट्सहरू तपाईँको अब मासिक तपाईँको यो डिटेल्स ट्रान्जेक्सन यहाँ रहने भयो तपाईँले अर्निङ एफिलिएटबाट गरिराख्नु भएको छ नि यहाँबाट जाने भयो माई कोर्स सेक्सनमा तपाईँको एक्सेस भएको कोर्सेस र भोलि तपाईँले अब कोर्स कम्प्लिट गरिसके पछाडि यहाँबाट सर्टिफिकेट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर सर्टिफिकेट पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है त सर है अनि सब र फ्रिल्यान्सिङ सेक्सन मुनिको थपिँदैछ आइसके पछाडि तपाईँ अझ चाहिँ सहज हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँले कुनबाट ट्रेनिङ सुरु गर्ने भन्ने विषयमा हजुरसँग नोट र पेन छ कि छैन सर मसँग नोट र पेन छ सर मैले ट्याक्क राख राख्छु भन्ने लाग्दा लाग्दै छ सर नोट र पेन किन्न आउनु म टिचरै भएको कारणले नोटै नोट नि सर <laughs> छ सर है हजुर चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्छु फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले युट्युब ट्रेनिङ गर्नुहोस् तपाईँले जस्तो अस्ति युट्युबको पनि अलिअलि छ भन्ने भयो अब युट्युबमा के के कमजोरी रहेछ यो सिरिज तपाईँले टक्क जाने युट्युब ट्रेनिङमा खोल्ने अनि त्यस पछाडि यहाँबाट गो टु स्टार्ट कोर्स गर्ने अनि त्यस पछाडि स्टेप बाई स्टेप यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ युट्युबको विषयमा सिकाइन्छ तपाईँले टक्क स्क्रिन ठुलो बनाउने यसरी यहाँबाट तपाईँले युट्युब ट्रेनिङ सुरु गर्ने हेलो नमस्ते है पहिलो चाहिँ तपाईँले पहिलो चाहिँ युट्युब ट्रेनिङ कम्प्लिट गर्नु होला यहाँबाट फेरि next next next next next गर्दै तपाईँले lesson wise step by step अगाडि बढ्नुहोस् है सो युट्युब ट्रेनिङ सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहोस् त्यस पछाडि दोस्रोमा भनेको तपाईँले जरुरी छ कि यो फेसबुक मार्केटिङ ट्रेनिङ पनि तपाईँले सिक्न जरुरी छ दोस्रोमा तपाईँले यो फेसबुक मार्केटिङको ट्रेनिङ गर्नुहोस् हजुर दोस्रो फेसबुक मार्केटिङको ट्रेनिङ गर्नुहोस् है त अब तेस्रोमा एउटा म तपाईँलाई सिकाउँछु तपाईँको तेस्रोमा चाहिँ तपाईँलाई तेस्रोमा गर्ने भनेको चाहिँ एउटा मिसन मिलिनियर भन्ने तेस्रोमा चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् मिसन मिलिनियर भन्ने यहाँ एक्सेस छ कि छैन हेरौँला अनि त्यस पछाडि मिसन मिलिनियर पछाडि तपाईँले चौथोमा एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहोस् तपाईँले चौथोमा चाहिँ यो एफिलिएट मार्केटिङको सेरिज तपाईँले गर्नुहोस् चौथोमा चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङको सेरिजहरू गर्नुहोस् तपाईँले है त चौथोमा जस्तो अब एफिलिएट मार्केटिङमा थुप्रै कुराहरू छ है तपाईँले सिक्नुपर्ने जस्तो इएसबिआई e कन्सेप्ट तपाईँले एकदम जरुर एकदम जरुर यो इएसबिआई e कन्सेप्ट राख्नु होला आफ्नो चाहिँ रुल बनाएर राख्नु होला अनि वर्ल्डको टप एफिलिएट मार्केटर्सहरूको विषयमा बुझ्नु होला बेस्ट एफिलिएट कम्पनीजहरूको विषयमा बुझ्नु होला अनि त्यस पछाडि चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ कसरी एफिलिएट मार्केटिङले काम गर्छ त्यो विषयमा बुझ्न जरुरी छ एज एन यहाँभित्र तपाईँ आउनु भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि राम सर तपाईँ लर्नर मात्र नभएर तपाईँ एउटा साइड हसलर भन्छ नि तपाईँले यो वर्ड सुन्नुभएको छ कि छैन होइन you are going to be a hustler के छ होइन भनेको चाहिँ अब तपाईँसँग जब हुँदाहुँदै चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम गर्छु भनेर तपाईँ लागिराख्नु भएको छ नि त सो एज अ हस्लर भइसके पछाडि के के चाहिँ रुल हुन्छ त होइन त्यो हामीले एकदम जरुर त्यो बुझ्न जरुरी छ एज अ हस्लरसँग चाहिँ हुनुपर्ने रुल के के हुनुपर्छ त्यो कुराहरू भयो अनि त्यस पछाडि अलिकति लिडरसिपको विषयमा सिकाएको छ लिडरसिप लगायत चाहिँ एफिलिएट अब त्यस पछाडि भनेको एफिलिएट मार्केटर किन फेल हुन्छन् एफिलिएट मार्केटर एफि सुपर एफिलिएट मार्केटर्सहरूले कसरी काम गर्छन् अनि यो ट्राफिकको विषयमा कन्भर्जनको विषयमा यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङको सेरीमा चौथो चौथो च्याप्टरमा मात्र यो तपाईँले सिक्नु होला सुरुमा चाहिँ तपाईँले बेसिक युट्युब फेसबुक अनि मिसन मिलिनियर गर्दै तपाईँ चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङको च्याप्टरमा चाहिँ अगाडि बढ्नु होला है त र तपाईँको अब सेयर मार्केटको चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ परेन र पनि तपाईँलाई म यहीँबाट तपाईँलाई चाहिँ एउटा भिडियो पठाइदिन्छु आइपिओ पनि भरेको छुइनँ भन्नुभयो है तपाईँले हजुर आइपिओ कम्ती भरे भरेको तर त्यो चाहिँ कता छ के छ त्यो कन्डिसनहरू नै थाहा छैन सर एकदम त्यो जरुरी छ तपाईँले अब दुई चारवटा आइपिओहरू पनि आउँदैछ लगतै केही समय पछाडि तपाईँले अर्को काम चाहिँ के गर्नुहोस् भने तपाईँको तपाईँ लगायत आफ्नो फ्यामिलीको सम्पूर्णको एफपिओ सक्नुहुन्न भने एफपिओ सक्नुहुन्न भने कम्तीमा आइपिओ चाहिँ तपाईँले भोलि नै भोलि पर्सिदेखि नै तपाईँले जरुरी छ कि आइपिओ भर्न चाहिँ जरुरी छ यहाँ म मेरो मसँग यहाँ एउटा सिरिज छ होला तपाईँले हेरेर चाहिँ पठाइदिन्छु stock market. All यो तपाईँले यो हेरेर तपाईँको फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ भोलि यो हप्ता तपाईँले यो काम गर्नु होला यो मैले यो जरुरी छ सर अनि यो मिसन मिलिनियरको चाहिँ कसरी आउँछ सर हजुर मिसन मिलिनियरको थर्ड स्टेपमा भन्नुभयो नि यो तपाईँको सिस्टममा केही छ कि म हेर्छु तपाईँको अगाडि बढाउँदाखेरि केही छ कि म हेर्छु तपाईँको है तपाईँको आ... आउँछ होला आउँछ त्यही हो के अरे केही फल्छ कि म टेक्निकललाई एकचोटि रिपोर्ट गर्छु है त्यो है रिपोर्ट गर्छु यो हजुर यो तपाईँले यो मिसन मिलिनियरको चाहिँ अलिकति भाइ यो ब्लक चेन टेक्नोलोजीसँग बोर्डवर्डी रिलेटेड छ र आउँदैछ मिसन मिलिनियरमा धेरै स्टेप्सहरू सिरिजहरू रेकर्डेड भइसकेको छ आउन आउँदैछ अब लागि चाहिँ दिने हो लगभग हाम्रो ट्वेन्टी सिरिजहरू पुगिसकेको छ तपाईँले चाहिँ यो यो यो हेरेर भए पनि तपाईँको फर्स्ट आइपिओको काम यो हप्ता हुनुपर्छ है यताउता गरेर कसरी हुन्छ यो हप्ता आइपिओको काम को को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा मेरो बुवा आमा श्रीमती छोरा म हामी पाँचजना छौँ पाँचजनाको मात्र आइपिओ भन्नुभयो भने पनि पुग्छ <laughs> तर पढ्नु पनि पर्छ है अहिले त अब आठ लाखबाट पचास साठी लाख पुगिसक्यो यो काम गर्नु होला तपाईँले है पहिला चाहिँ यो हेरेर अनि यो पछाडि तपाईँले एफिलेट सिरिज गर्नुहुन्छ होइन एफिलेट सिरिज गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि एफिलिएटको सिरिज तपाईँले गरिसके पछाडि तपाईँले एफिलिएटको सिरिज गरिसके पछाडि तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरि प्रिमियमबाट चाहिँ एफिलिएटको सिरिज त्यस पछाडि एफिलिएटको मार्केटिङको गरिसके पछाडि तपाईँले फोटोसपको गरे पनि हुन्छ तर युट्युबमै तपाईँले बेसिक्स म फोटोसपको विषयमा सिकाउँछु तपाईँले सेल्सको ट्रेनिङ गर्नुहोस् सेल्स ट्रेनिङ चाहिँ फाइभमा राख्नुहोस् अनि त्यसको हजुर फ्लाइटमा राख्नुहोस् सेल्स ट्रेनिङ त्यस पछाडि अर्निङ र माइनिङ एप्सको विषयमा गर्नुहोस् तपाईँले अर्निङ र माइनिङ एप्सको सिक्समा राख्नुहोस् अर्निङ एन्ड माइनिङ सर यति अब तपाईँले यो लाग्छ एक डेढ महिना त लाग्छ तपाईँले सिक्वेन्सियल्ली मैले जे जे भनेको छु तपाईँले त्यही अनुसार गर्नुहोस् युट्युबको तपाईँको अलमोस्ट कम्प्लिट गरिसके पछाडि हामी म तपाईँलाई अझ युट्युबको केही ट्रिक्सहरू तपाईँलाई सिकाउँछु ओके सो तपाईँले अब आजबाट चाहिँ ल युट्युबको सिरिज सुरु गर्नुहोस् युट्युब पनि हेर्दै गर्नुहोस् अनि त्यो आइपिओको काम चाहिँ फर्स्टमा यही आइपिओको विषयमा हेर्नुहोस् त अनि मात्र युट्युबतिर जानुहोस् तपाईँ आइपिओ आइपिओ मैले भरेको छु सर सबैको सबैको फ्यामिलीको भन्नु पर्यो फ्यामिलीकोमा मैले मेरो श्रीमतीको भरेको छु होला सायद दुईजनाको हामी दुईजनाको भरेको छौँ सर एकदम त्यो बुझ्न जरुरी छ ल बुझ्नुहोस् होइन अनि त्यस पछाडि अब बाँकी आएको अप्सनलाई नछुटाउनु अहिलेसम्म त अब कहिले कहिले भन्नुभयो अहिलेसम्म डिटेल्स पनि थाहा छैन भनिसके पछाडि अझै त्यो अलिकति मेहनत त गर्नुपर्छ होइन त्यो मेहनत गर्नुपर्छ तपाईँले र म तपाईँलाई गाइड पनि दिँदै गर्दै जान्छु नो प्रब्लम त्यसमा र हल्का बुझेर त्यस पछाडि लगत्तै युट्युबको सुरु गर्नुहोस् र युट्युबको सेरी सकिसके पछाडि म तपाईँलाई एउटा लाइभ सेसन दिन्छु त्यसमा है त सर हस् सर ओके ल अब चाहिँ तपाईँको आजबाट सुरु भयो अगाडि बढ्नुहोस् अल द बेस्ट तपाईँलाई है फेरि पनि हजुर केही भयो भने एनी टाइम म्यासेज गर्नु होला म छु म भइसके पछाडि तपाईँ निश्चिन्त भएर लाग्नुहोस् <laughs> ल हामी छुटौँ सर यो युट्युबको ट्रेनिङ गर्दा गर्दा गर्दै चाहिँ मैले आफूले बनाएको च्यानलहरूलाई कसरी प्रमोट गर्दै लिएर जाने आफैले फेरि बनाउँदै जाने हुन्छ कि क्वालिटेटिभ भिडियोहरू बनाउन सकिँदो रहेछ त्यसलाई नै तपाईँले अब के अरे मोडिफाई गर्दै जानुहोस् के के मिस्टेक भयो रहेछ तपाईँले त्यहाँ हेरिसके पछाडि एकचोटि सर र थ्योरिटिकल्ली हेर्नुहोस् अनि प्र्याक्टिकल्ली के के मिस्टेक भइरहेछ टक टक टक टक टिप्नुहोस् होइन सिक्ने पनि दुई तिनवटा कुरा हुन्छ पहिलो हे हेर्ने हो पहिलोचोटि भनेको चाहे जुन पनि हेर्ने हो दोस्रोचोटि भनेको हामीले प्र्याक्टिकल गर्ने हो होइन अनि त्यस पछाडि प्र्याक्टिकल गर्दै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि इम्प्रुभ हुने कुरा हो होइन तिनवटा प्रोसेसमा त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँले एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त कसरी ट्रेनिङ हेर्ने म तपाईँले फेरि पनि भनिदिन्छु तपाईँलाई सर स्क्रिन सेयर भयो सर यही हो यहाँ गइसके पछाडि अब तपाईँ चाहिँ ब्याक हुनुहोस् त माई कोर्समा जानुहोस् त फेरि पनि माई कोर्स भन्ने सेक्सनमा माई कोर्सेस हजुर माई कोर्स सेक्सनमा जानुहोस् माइकोर सेक्सनमा तपाईँ गइसके पछाडि तपाईँ गो टु कोर्समा जानुहोस् त तपाईँको गो टु कोर्स हजुर गो टु कोर्स तपाईँको त्यो डिजिटल मार्केटिङको देखाउँदो रहेछ हाम्रो होइन अब बल्ल देखाएँ नि त अघि त डाइरेक्ट डिजिटल अब तपाईँ युट्युबमा जानुहोस् सर र युट्युबमा जानुहोस् सिधै म युट्युबमा गएँ सर क्लिक गर्ने हजुर अनि त्यस पछाडि स्टार्ट कोर्स गर्ने कोर्स हजुर अब ट्रेनिङ अहिले गर्दाखेरि अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टक्क चाहिँ यो के अरे ठुलो बनाउने होइन यो स्क्रिनलाई भिमियो नि हो त्यसको यतापट्टिलाई ठुलो स्क्रिन बनाउने होइन फुल स्क्रिन बनाउने हजुर यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउने हो ल यहाँनिर छ त्यसरी चाहिँ टक्क फुल स्क्रिन बनाउने टक्क प्ले गर्ने होइन यहाँबाट तपाईँले के गर्ने त सुरु गर्ने यसरी चाहिँ सुरु गर्ने अब यसलाई एकछिन स्टप गर्नुहोस् त अब प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल गर्नका लागि तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन थिच्नुहोस् त control shift N control shift N and हजुर हो तपाईँको यो अब इग्निटो ब्राउजर अब तपाईँले फर्स्ट एकचोटि त थ्योरिटिकली सर सर सर्ती हेर्नुहोस् अब तपाईँले अब यतापट्टि अब दुइटै के तपाईँले यतापट्टि हेर्दै हेर्नुहुन्छ यतापट्टि प्र्याक्टिकल गर्ने के यो इग्निटोमा तपाईँले प्र्याक्टिकल गर्ने भयो होइन तपाईँले आफ्नो डिटेल्सहरू सबमिट गरेर यतापट्टि तपाईँले ट्रेनिङ हेर्दै जाने है त तपाईँले त्यसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो अब तपाईँ मुनि जानुहुन्छ आफ्नो ब्राउजरमा होइन अनि त्यस पछाडि यसरी तपाईँले दुई दुवै साइडमा एकचोटि सुरुमा चाहिँ थ्योरिटिकली सर हेर्नुहोस् अब प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिँ हेर्दै फेरि इम्प्लिमेन्ट गर्दै हेर्दै इम्प्लिमेन्ट गर्दै त्यसरी गर्नु होला है त हजुर अनि यो हजुर एउटै स्क्रिनमा डबल देखिन्छ सर त्यो इग्निटो गर्दाखेरि देखिन्छ देखिन्छ देखिन्छ ए भनेपछि यसमा त देखिएन त सर अहिले भन्नाले होइन ओके रे हजुरले अब यहाँ ट्रेनिङ हेर्ने भयो होइन तपाईँले प्र्याक्टिकल चाहिँ इग्निटो यतापट्टिको अर्को ट्याबमा गर्ने ए अर्को ट्यागमा हो हो हजुर हजुर ए हुन्छ सर हुन्छ ल त्यसरी अगाडि बढ्नु होला है त सर है ए हस् सर हस् हुन्छ सर ल राइट पहिला म युट्युबबाटै सुरुवात गर्नु पर्यो युट्युब पछि फेसबुक ट्रेनिङमा जानु पर्यो त्यसपछि मिसन मिलियनमा जानु पर्यो अनि चौथो नम्बर एफिलिएट मार्केटिङमा जानु पर्यो अनि पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ सेल्स ट्रेनिङमा जानु पर्यो र छैटौँ नम्बरमा अर्निङ एन्ड माइनिङमा जानु पर्यो हुन्छ अनि बाँकी चाहिँ बाँकी अरू पनि थप थुप्रै अब त्यहाँ ब्लगिङको पनि सायद ट्रेनिङहरू छ होला ब्लगिङ पनि अब सातौँ आठौँमा ब्लगिङहरू पनि अब उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ है सर यो ब्लगिङहरूको विषयमा पनि बुझ्न उत्ति नै इम्पोर्टेन्ट छ ब्लगिङहरूको विषयमा त्यस पछाडि जान जति अब तपाईँको प्रिमियम भर्जनमा अब अहिले यति ट्रेनिङ पाउनु छ भोलि हाम्रो त धेरै छ अब ट्रेनिङ आउन त थपिँदै जाला अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँले त्यही अनुसार अगाडि बढाउनु होला है त सर हजुर हुन्छ हुन्छ सर यो मिसन मिलिनियरको चाहिँ कहिले आउँछ सर यो सरले तपाईँको एकचोटि म माथि रिपोर्ट गरिदिन्छु तपाईँको भोलिसम्म सायद ए हुन्छ सर हस् सर हस् ओके सर ल गुड नाइट हस् सर हस् गुड नाइट सर हस् गुड नाइट सर